buruko mina daukazula eta ez duzula ibuprofenorik hartu nahi. Ez zaudela herriko jaietarako kogoz, baina oso gustora aterako zinateke guardiko poteora. Jertzea horrela jarreta? Gero eta gutxiago gustatzen zaizkizula aventurazko pelikulak edo lagunekin arazoak dituzu eta koste egiten zaizu haiekin akordioetara iristea? Ez duzula hemendik aurrera monopolian ustel bakar bat ere galdu nahi? Leku guztietan izan nahi alduzu erabakigarri eta denekin konpondu ongi? Ez dakizu nola garatu zure autonomia guztiz independente izatera inoiz iritsi gabe? Zorion txu izan nahi duzula eta kezkari gabe aurrera bidean sinestu? Ez egin dudarik jarrezazu PNV bat zure bizitzan eta win-win beti, beti, beti aterako zara irabazten. Bla!